direttamente da Bologna, Ghetto ecco 3. Uè, biciclette, ci siete? Dai, check, check, prova. One, two, one, two. Yeah. Adesso devo disallestire questa cosa, ok? Adesso riusciamo ad andare una svegliata. Eh. Almeno voi, suonare! E fuori questa musica, come sappiamo il vento! dançarina valendo paga pedaço. del mix Siamo sempre più avici State come Felix Sono un castellamento di chi giudica mi fa Rosica ma tanto rocco e staccomato La musica è un patto Stretto buoni miei fratelli all the New York trains and lines. Scusa, questa è di tua competenza, eh, che è latinoamericana. Sì, sì, sì. Vámonos, esta noche mucha movida. dio della pista mi pare l'ocarina Ma ora che l'ascolto la testa mi si perde Voglio la mia bionda dentro il suo vestito verde Questa parla, sempre da palla Le frasi della testa, la testa che si balla Mi parla dei suoi ex, di come l'ha lasciata Io mi sorprendo più di quelli che l'hanno pagata Che quando di tutto, che quando quasi tutto Che quando butta fuori, e ne va tutto di tutto Che quando butta fuori e mi cazzo da locale sensato vento pure calpestato Raccolgo due pensieri ma non so che fosse stato Rialzarmi due minuti da ormai ci hanno sfasciato e... Un, dos, tre! E andato Stop! 괜찮다 Oom gente gemita di un parco Il mondo è sempre pieno di isterica America finta Gente che nemmeno merita le merda Picca Origine voragine di fuochi di paglia Origine di d'Italia Tu all'americano, americano, americano a me che non fa va Tu libera la moda Ma se bevi whisky e soda Quando siete disturbati Ma ballo rock and roll Tu giochi a baseball Hai soldi Uomini sul palco manco basterai Questi tipi come te non ne mancano mai Dentro tre ci si diverte assai E sembrano nella Rai Ma come stai? Spari più cazzate tu che colpi un amante rubi stili come se fossi il lupe Non c'è il ghetto, sordo disordo vuoto come il rito di me troppo pesante che si che fanno in America Sparano per strada questa roba troppo carica Invece se l'Italia destra fanno la politica L'Italia la patria Vittorio Lucifino Non litighiamo strada che ti stavi vicino Sono stato pesante, tiro su quel capochino Dimmi che mentre sei te offro il primo partito Tu papà americano, americano, americano senta da me che non fa fa tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky e soda, o ti siete disturbati

Termisi! Cosa? Finirò dovrei dedurre che adesso bisogna pagare per farsi produrre, produrre questo piccolo spettacolo. 来来来。 io io purtroppo non non non lo so favole favole favole favole favole favole favole favole su su su su ti ti ti lascerò tradirò mi riprenderò tutto ciò che raccogliamo il il primo primo amo poi se ci sposiamo e vuole le mense? Crede le racconta, non crede se ne conta, il tempo che bravo e sente affronta c'è chi fa la gatta volta chi per ogni persona c'è una visione sei distorta non posso sopportare quella fissa al cellulare di quelle di casa che non vanno a lavorare e di quelle fatte fuori che sono più puttane continuare sto pazzo finiremo a quanto male amico altri vuoi l'amore ho la carta di credito è solo della vita che cerchi con ogni spasmo hai perso il conto di quante volte l'orgasmo è il sesso che appicciala è la voglia di ciccia che fa in modo che sto cazzo sorrisa e devi vedere come si spiccia spontaneo per poterti far uscire dalle favole che all'inizio ti hanno fatto volare e sognare ora è il tempo della sveglia fanno solo morire e soffrire un rumore di contrasto non ti faccio risalire ma quegli urli troppo forti non li riesco a contrastare non ti dimenticherò mai e che fai per ricordare? non ti ho mai dimenticato il giorno di notte oh, non mi era mai successo favole su favole guarda mai la prima volta favole su favole ti avrò sempre nella favole favole su favole ti amerò per sempre la più favola delle favole cercato su internet Getto 3 grazie hai da bere? Allora, acqua, acqua. una breve interruzione, poi mettiamo la musica di sottofondo. Tra un ci sarà la proiezione del video backstage. testa detta, poi si svegliano la mattina con l'accappatoio, si lavano la faccia con l'acqua fresca alla mattina, eh? gangsta this, gangsta that, che schifo! riprendi di là, riprendi un attimo di là la sala di là fanno le loro tenete romantiche prendili qua adesso fa delirio tutti che saltano ballano e i giovani che non li capiscono come si vestono come cazzo dai vestiti schifo